今何を信用していいのか今皆さん方が最も信頼できるデータは何かというこですこれはこのもとこのまたにかかわらず我々日本国民日本で戦争で敗れそして現職産業を支え今の復興を成し遂げたこの日本において我々が少なくとも 民主主義国家として信じなくてはいけないのは国の方針であり国から出る情報ですこれをきちんとオーディット監査して正しくか正しくないかを説明する実は機関が我がにありません中立的に国の出す情報を正しいか正しくないかということを評価する機関がないんです 一方的な国より一方的な反対一方的なすなわちそこに C が入ったり利益誘導の考え方が入るがために国民はなんとなく不信あるいは不安疑いの意を向けらますお墨付きをいるんですよ水戸黄門が印籠を出すようにこれは大丈夫だそういうふうな関係を この福島原発を契機に日本は作り直す必要があります残念なことに JCO の事故でも中止の事故でもそれがなされてきませんでしたこれから福島という名前が世界中に知られ渡りました福島福島福島何でも福島これすごいですよもう広島長崎は負けた福島の名前の方が世界に冠たる響きを持ちます ピンチはチャンス。最大のチャンス。何もしないんで福島夢になっちゃったぞ。これを使わん手はない。何に使うの復興です、まず。震災、津波で亡くなった方々、本当に心からお声に申し上げますし、この方々に対する対応と同時に、いち早く原子力災害から復興する必要があります。 国の根幹をなすエネルギー政策の研修かどうなるか私には分かりませんしかし健康影響は微々たるものだと言えます唯一今決死の覚悟で働いている方々の被爆占領これを注意深く保障していく必要がありますただ一般の住民に対する不安はありませんしかしながらそれでも不安は 誰に不安がある女性、妊婦、乳幼児です。次の世代を背負う子供たちに対し、私たちは責任があります。だから、すべての放射線安全防護基準は、赤ちゃんの被爆線量を基準に作られています。いいですか子供を守るために安定要素剤の投与、あるいは避難開始ということの基準は作られています。 大人は二十歳を過ぎると放射線の感受性はほとんどありませんもう限りなくゼロです大人は放射線に対して感受性がほとんどないということをまず覚えてくださいその規制一番心配するのは大人これは間違いです特に男は大間違い鏡返して自分はタバコを飲んだり酒を飲んだり放射線もはるかにリスクが高いのにだから男はまず心配がないんです 守るべきは女性、女子供、妊婦、乳幼児です。もし、この状態が悪くなるとすれば、逃げるのは妊婦と子供でいいんです。男は戦わなくちゃ。復興に向けてここで福島県民として合図の学校隊です。そのくらいの覚悟は私かるべきです。そのことの影響は実は ニコニコ笑ってる人には来ませんくよくよしてる人に来ますこれは明確な動物実験で分かっています酒飲みの方が効果不効果放射線の影響少ないんですね <laughs> 決して飲めということはありませんね笑いが皆様方の放射線恐怖症を取り除きますでもその笑いを 学問的に科学的に説明しうるだけの情報の提供が今しに少ないんです。ぜひ今の私の話を聞いて疑問がたくさんあると思いますから、たくさん質問してください。これは講演でも講義でもないんです。皆様と私のキャッチボールなんですね。それでは今からの残りの時間を質疑応答にします。 私も少し喋りすぎましたから、ぜひ皆様の方から手厳しい湯わけのような質問をしてください。はい、それではあの両方の端にあのマイクを持って立ちますから手を挙げる、あるいはそこにスージを挙げると伝えます。